bon السلامة مرحبا بكم مرة أخرى في باج إسباس إنترنت إيه، إسباس إنترنت بيراتاج اليوم باش نتعلم كيفاش تيليشارجيو IDM. نتعلم كيفاش باتشيو IDM باش يولي يخدم على ديما ريبل ميقصش على حتى واحد برشا ناس لاحظ برشا ناس عندها برشا مشاكل مع IDM برشا مشاكل فما اللي تيليشارجي إي دي إم ويبقى يستنى في يستنى في باتش ميلقاش patch. لقيت يفتش في patch في الانترنت ما يلقاش ساعات يلقى الباتش انفاليس فعلا ملغم في باتش لكم سهلتلكم مأمورية صنعتلكم اليوم ايديا خاص بيكم ان شاء الله يعجبكم أه، باش نمشيو لليا هذا اللي مكبت ويبلي كوم هذا السيت اوفيسيال نتاعي ان شاء الله باش تلقاو فيه كل شيء اما هو مازال جديد باهي اللي هي ان شاء الله باش تلقاوها في الديسكريبسيون بعد ما نحضر الفيديو ان شاء الله ان شاء الله إيه. تمشيو للي هذاك تمشيو هوني تلشارجي تلشارجو اعرف الشيات تلشارجي ديال تلشارجي لي باتش ثم هذوما زوز دي, دي فيشي تكليكون تكليكون باهي انا ديجا حاضرلي لي فيشيات تتلجاجيهم انا زاد ديجا انا انستالي لي باهي أصيله أنا معناته ليش أجيته وفسخته معناته فسخته ايام عندي تو تقريبا كاتر آه، سي موا نخدم بيه من غير ما قلقني نستنى مع بعضنا شوي على فكرة إن شاء الله المرة الجاية الحلقة الجاية باش نحكم فيها على الكود ال الكود ويب شو عليهم code web كيفاش تستعملوه وقتاش تستعملوه كيفاش تحصلوا على النون دومين غراتوي يعني واصلة مع بعضنا العملية ال chargement تاعنا الذكرى اللي في شيء ما مش مش فيها طبعا كليك عليها بيجي إيه سكيت وحدها شيء لو مقبل isoler à la connexion, on n'a pas la chose, mais je peux l'arrêter. بالكل بعد ما بعد ما كمل الترجمة نتاعو باش نمشيو نفسخو دي دي ام خاطر انا déjà installé ومن بعد باش نعاودو ننستاليو كيما تاو صاي في فيشي موجودين عندنا توا صح تهبطوا ال logiciel هذا فيفو اون اللوجيسيال هذا يفسح لك الفيديو يجي ضوء الأطلاق معناها يفسح لك لا يسوق لك معاش تلقى معاش تلقاه خلاص هذا الفيديو مش نفس المحتوى güzel güzel TV'leriye, ميزانستاليه ميزة حبيت وريك واللوجيسيال هذا خاطر باش يعاونكم في برشا حاجات هي معناها تظهروا معناها برشا لوجيسيالات معادش باش تلقاهم في في الأورديناتور تاعك على خاطر ثما دي تيب دي ريليس أنواع تاع ريليسات معناها ديما تمشي إكزاكتومون تمشي لك الفيشيات هاذيك conclude the أو الإكباتة قال désinstaller حتى كي نكتب في الريشاش مثلا بعد ما نكمل العملية الكل نكتب في الريشاش ما يطلع لك حتى شيء باحتجاج فسخته توا باش نمشو توا للفيشي حشنا بيهم Les des fichiers et Npter, on sa application. Okay, subcommittee. And so union is a part of that. الفريق أنترنت داونلود منصة جيهوني مثلا شيء مثلا CamStudio مثلا تعالوا تنشاجي الإديان كما ترى هوني تطلع لك هذي تعمل تيم عليه كما ترى هوني يبدأ تنشاجي عادي وتلقاه تلقاه تلشارجمون كان ربطلك فيشي وينار شوانا وينار بوان اخ ا اخ تلقاو في كوبيسد هذي كان دوكيمون مثلا بي بي آه، شو بي دي اف بي دي اف ولا دوك تلقاو هون document. كان ميزيك تلقاو في ميزيك كان programme تلقاو في programme كان فيديو تلقاو في vidéo. merci على المشاهده وان شاء الله تلقاو des vidéos